qancha qiyin bo'lsa orzuingga yetib kelish ham shuncha qiyin odam orzusini orzudan maqsadga aylantirishi kerak manam agar kichkinaligimda odamlar menga aytgan gapga ishonganimda sandalshoda dilshoda qilolmaysan baribir ham qiz bolasan ovqat pishirishni kir yuvishni oilaga qarashni o'rgangin boshqa narsa nimaga senga kerak deb shunaqa so'zlarga quloq solganimda man ham sizlar bilan shu yerda o'tirib shu suhbatni qilmas edim biz oilada ikkita farzandmiz ikkita qiz singlim mandan ikki yosh kichkina ota onamiz bizni juda yaxshi ko'rishgan rosa ko'p muhabbatda o'sganmiz o'qishga ahamiyat berishgan e, rivojlanishimizga juda ko'p imkoniyatlar berishgan ko'p o'qituvchilar bizga uyimizga kelardi repetitorlar maktabga borardim har xil krujoklarga borardim yo plavaniye yo tennis yo raqsga tushish kichkinaligimdan ko'p til o'rganganim uchun fransuzki angliski rus tili o'rganganim uchun orzu qilardim balki nasib qilsa qachondir dunyodagi eng zo'r universitetlarga o'qigani borsam deb orzuim paydo bo'lgan dunyoni top universitetlari degan kitob bor edi o'sha yerda uh, oksford kembridj garvard stanford prinston to'g'risida o'shdan bilib olganman dunyoda shunaqa universitetlar borligini ota onam har xil yo'nalishdagi o'zimizni sinash uchun imkoniyat berishgan o'shdan bir narsani tanlab olib yoqqaningni tanlab olgin pianino o'ynash menga yoqmasdi shuning uchun pressing qilib o'tirasan pianino o'ynaysan bunaqa deb aytishmagan lekin bir narsa qilish kerak edi lekin yoqqaning bo'lsin lekin qilishing kerak deb har doim bizga maslahat berishgan edi shu to'g'risida shu british councilda axelsda shu kitoblarni ko'rganimdan keyin manga eng yoqqan joy garvard bo'lgan edi lekin man bilardim o'tga juda qiyin kirish deb lekin ichimda o'shanda yonib qolganmanda ichimda shu orzuyim bo'lgan hammaga ham gapirmaganman o'zim ichimda balki faqat oyim bilan adamga aytganman o'shtga kirish uchun nima qiliy nimani ustida ishlay deb o'ylab maqsad qilib juda ko'p ishlaganman kutubxonadan kelganimdan keyin hamma universitetlarni qarab orzu qilib kitob o'qib ko'rib oyim bilan adamga kelib aytganman amerikaga borib garvard universitetiga kirgim kelyapti deb aytganman o'shanda rosa qo'rquvdim kulishadim o'zimdan aytganimdan keyin adam bilan oyim mayli bolam agar sani shunaqa orzuing bo'lsa intilishing bo'lsa o'zingni ustingdan ishlagin qancha bizda kuchi bo'lsa sanga shuncha yordam beramiz lekin sani hammasi sani qo'lingda agar xohlayman desang qila olaman desang обязательно qila olasan bu narsani orzu qilmaysan man bu narsani orzu qilasan qiz bolaga bu narsa to'g'ri kelmaydi qiz bolaga faqat e, uy joy erim bola chaqam deb mana shunaqa orzu qilishing kerak deb aytishmaganda garvardga kiraman deb maqsad qo'yganimdan keyin birinchidan maktabda yaxshi o'qishim kerak besh besh bahoga ikkinchidan ingliz tilini yaxshi bilishim kerak bu kerakli narsa lekin odam разносторонний rivojlangan bo'lishi kerak sportga qatnagan bo'lishi kerak искусствоga muzikaga agar qanaqadir hobi bo'lsa o'shani ham odam yaxshi qilish kerak man oyimga aytardim oldin goda ertalab soat yettidan turib maktablarga borib maktablardan keyin repetitorlarga borib repetitorlardan keyin trenirovkalarga borib kechqurun soat sakkiz to'qqizlar uyga qaytardimda и o'shanda esimda bor o'n to'rt o'n besh yoshimda oyimga ozgina жаловаться qilardimda hey oyi o'rtoqlarim masalan ko'chada kinoga borishyapti maktabdan keyin uchrashishadi tinejerskiy narsalar baribir ham qilishadi bir biri bilan общаться qilib man baribir ham yoshligim tinejerskiy bo'lmayapti har doim o'qiyman yo trenirovka yo debat yo boshqa narsalarga borib yuraman и e, oyim aytardilar o'shanda adam bilan что agar bir narsani xohlagan bo'lsang o'shanga erishaman desang san baribir ham shu qilayotgan ishingni qilavergin keyin boshqa odamlar masalan ko'chaga chiqqan maktabdan keyin hech narsa qilmagan keyin ular ular qayerda bo'ladi san qayerda bo'lasan deb aytishgan lekin esimda bor xafa bo'lganman rosa <laughs> nimaga mani hayotimda vaqt o'zimga hech qachon yetmaydi har doim sinfdoshlarim ham ustimdan ozgina kulardi dila постоянно qayerqadir ketyapti bir narsa qilishi kerak очень band занят deb aytishardida agar bir narsa odam xohladimi orzu uchun hech narsa harakat qilmasang shu orzuing просто орзу болып өтіп кетеді. Адам орзусыны орзудан мақсатке айландырышы кере. Мақсат болгандан ке, шу орзу қарекет білан реалист болшы мүмкін. Иногда қиын болады, өзіңіз аставиц қылыш, bir narsa qilishga qiyin bo'ladi o'sha vaqtlarda orzuing bo'lsa ham maqsading bo'lsa ham qiyin bo'lgan vaqtlarida ichingdan bir narsa sani itarib turish kerak shuni motivatsiya deydi man kichkinaligimda adam to'g'risida qo'shnilar yo oldimizda turgan общество aytardi zuhriddinni masalan hamma narsasi bor yaxshi odam yaxshi ishlaydi oilasi bor faqat o'g'li yo'q qariganida kim qariydi chunki qizlari endi erini uyiga ketib ota onasini esidan chiqazib baribir ham o'g'il bizda endi qariganingda suyanganing o'g'ling bo'ladi baribir ham shunaqa deb o'ylashadi odamni ustidan kulishgan aytishgan zuhriddin nima qilasan ikkala qizingga shuncha вложение qilib baribir ham repetitorlar ham endi arzon bo'lmaydi плавание кружок basketbol кружок unisi bunisi baribir ham pul ketadi shunaqa qiyin topgan pulingni nima qilasan qizlaringga вкладывать qilib baribir ham katta bo'lgandan keyin erini uyiga ketadi bola chaqasiga qaraydi и e, o'shanda rosa xafa bo'lganman nimaga man qiz bola bo'lib qo'limdan hech narsa kelmaydigan odammanmi только потому что qiz bola bo'lganim uchun o'shanda o'zimga maqsad qo'yganmanki man o'sha odamlarga ko'rsataman sizlar qizlarni недооценивать qilayotganinglarni hali xafa bo'lasizlar o'zinglar shunaqa degan gaplaringlarga chunki man ham qiz bo'lsam ham ishlashni bilaman orzu qilishni bilaman maqsad qo'yishni bilaman xudo xohlasa yaxshi o'qishlarga o'qib yaxshi ishlarni topib ota onamni rosa o'ynataman deb niyat qilganman masalan mani ota onam juda ko'p boshqa mamlakatlarga borishmagan edi hamma topgan pullarini rivojlanishimizga o'sha pulni tikishgan edi motivatsiya shu yerdan ham kelganki что man qiz bola bo'lsam ham singlim ham qiz bola bo'lsa ham bizga ota onamiz qarashgan bizga san неполноценныйsan yo san qiz bolasan shuning uchun man pulimni sanga ishlatmayman obrazovaniyaga ahamiyat bermayman deyishmaganiga bizni hurmat qilib bizni orzularimizni поддержка qilgani uchun man ham o'sganimda hech ham o'g'il ko'rmaganligi uchun afsuslanishmasin uchun deb man ham shu maqsad qilganman lekin man bilaman mani adam ham oyim ham hech ham afsus qilmasdi odamlar ko'chada aytsa ham bunaqa mana qilib ko'rsatsa ham bunaqa qilib zuhriddin nima qilyapsan san nima bunaqa jinnimisan deb aytsa ham hech ham ahamiyat berishmasdi ular bilishardi что bolalarini baxtligi salomatligi ilmi ular uchun eng muhim narsa deb bilishar edida o'n olti yoshimda amerikadagi eng zo'r maktabga kirganmanda manga hech narsa to'lamaydigan qilib полный byudjet qilib olib kelishgan amerikaga Э, o'shanda ham odamlar oyimmandan so'rashgan majbur qilishmagan so'rashgan dilshoda xohlaysanmi shu narsani yo o'zbekistonda institutga kirasanmi deb aytishgan yo oyi yo ado juda amerikaga borib shu maktabga borgim kelyapti u maktabdan ko'p odam e, garvardga yo stenfordga kiradi deb deganmanda oyimga adamga ho'p shu narsani xohlasang bolam sanga qarshi turmaymiz bora qol deb aytishgan bo'lmasam ko'plar oyimga ham adamga ham kelib aytishgan nima qilasan qiz bola amerikaga bitta o'zi boradi nima bo'ladi unga u yerda kim unga qaraydi keyin uyga qaytgandan keyin odamlar nima deyishadi deb aytishardi adam bilan oyimgada lekin hech kimga quloq solmasdan поддерживать qilishganda mayli bora qol deb o'shanda maktabga borganman boston shaharida amerikada 12 ta sinf bo'ladi Men 11 bilan 12 ni amerikada o'qiganman maktabda ham rosa yaxshi o'qidim baholarim yaxshi bo'ldi конечно ko'p mana birinchi yili rosa ko'p uxlamadim balki 3-4 soat vaqtim bo'lar uxlash uchun o'n ikkinchi sinfda keyin institutga dokument berishing kerak 10 ta 15 ta 20 ta institutga berishing mumkin atigi ikkita institutga berganman garvard bilan stenfordga birinchi bo'lib keyin agar kira olmasam yana boshqasiga beraman deb o'ylaganman chunki baribir ham anketaga ham har bitta institutga подавать qilsa ham pul to'lash kerak mani oilamda juda unaqa ko'p pul bo'lmagan esimda bor ichimda xudo xohlasa kri deb o'ylaganman lekin man bilardim shu narsa qiyin chunki mani maktabimni o'zimda ham rosa ko'p talantlivi bolalar bo'lgan a bu yerda butun dunyodan eng talantlivi bolalar podavat qiladi uxlamasdan o'ylab chiqardim bo'ladimi bo'lmaydimi chunki garvardga stenfordga odam oltmish mingta ellik mingta odam dokument podavat qiladi o'sha odamlar ham juda intilgan bo'ladi juda o'zini ustidan ishlagan bo'ladi международный matematik olimpiadalarga boradimi baribir ham endi rosa ko'p talantli studentlar u yerga orzu qiladi kirishni shu butun dunyodan orzu qilgan bo'lsa shu studentlar endi hamma oltmish mingta student ichidan mani tanlash kerak u faqat to'rt foiz odam kiradida orzuing qancha katta bo'lsa qancha qiyin bo'lsa orzuyingga yetib kelish ham shuncha qiyinda shu keyin javobi qish vaqtida chiqardida internetda emaildan xat kelgan menga o'sha xat yoki kirding deydi yo kirmading deydi shu internetingda turibdi shu o'tirdim kompyuterga qaradim qaradim ocha olmadim ocha olmadim oyimga adamga skypdan telefon qildim birga o'tirdik oyi ocha olmayman ada yo'q degandir menga kirmading degandir yo'q qizim bismillohi rohmonir rohim deb qol ko'ramiz deyishganida yo'q qo'rqdim dedi yarim soat qaramadim keyin bundoq ko'zimni yumib bosdimda o'qiyapmanda ko'zimni ochudim oyim ladam telefonda man bilan keyin o'qiyapman o'zim o'qigan gapga ishonmayapmanda shok bo'lib qolganmanda he keyin o'qiyapman sizga congratulations поздравляем kirding deb yozilgan lekin mani ichimda kirmadi deb o'tirib o'ylab de keyin mundoq oyim kiribsanu desalar shunaqa baqiribyubordimda hammamiz telefonda oyim adam hammamiz baqirib xursand bo'lib xudoga shukur shu xohlagan narsangga yetding deb juda oilaviy pobeda bo'lgan deb keyin где-то bir oiladan keyin stenforddan ham xat keldi stenfordga ham kiribman lekin <laughs> o'shanda keyin o'yladim qayerda o'qiyman deb o'ylab tanlab uni ham maslahat qilib lekin ichimda kichkinaligimdan garvardda garvardda o'qiyman garvardda yashayman o'tga boraman deb o'ylaganim uchun o'shanisini tanladim kirganimdan keyin man o'ylardim mayli kirdim endi lekin bu universitetlar judayam qimmat bo'ladi yiliga oltmish ming dollar bo'ladi bizda endi bunaqa pul yo'q lekin grantli joylari ham bo'ladi и e, shu o'sha xatni o'qigandan keyin yana ozgina kutishing kerak sanga yana bitta xat jo'natishadi grantni yutdingmi yutmadingmi shu keyin ikki uch haftalardan keyin manga xat keldiki что man grant yutgan ekanman полностью hamma pulini universitet o'zi to'laydi keyin Stanforddan yozdi Stanforddan biz ham hammasini senga to'lab beramiz deydi. faqat keyin biznikiga hammasini to'laymiz sen faqat biznikida o'qi deb ular ham aytishdi keyin esimda bor Stanforddan bitta kirish отделidan xotin telefon qilib keyin mandan so'radi qayerqa yana kirding deb so'radi garvardga ham kirdim lekin o'sha yerga borgim kelyapti shekilli desam nech pul berishyapti deb so'radi chunki biz undan ham ko'proq senga byudjet yana tashiymiz agar xohlasang deb aytishganda соревнованияlarda bo'lgan kirganingdan keyin endi hammasi endi qiyinchiliksiz ham o'tmaydi hamma studentlar saralangan bo'ladi oldin balki maktabingda o'qib eng умный student bo'lsang garvardga kirib kirganingdan keyin sandan rosa ko'p yaxshiroq e, miyasi yaxshiroq ishlaydigan matematikani yaxshiroq o'qiydigan odamlar ham bo'lishi bo'lar edida professor manga aytgan edida dilshoda san juda ko'p savol beryapsan man bilmayman san bu yerda matematikani eplay olasanmi eplay olmaysanmi deb shunaqa deb aytgan edi manda esimda bor ikkilanganman to'g'ri qaror qilganman eplay olamanmi eplay olmaymanmi lekin o'zimga va'da berganman man сделать, ну, отдать все, 150 процентов. Manga aytgan professor, что сам olmaysan degan professor 5 bahoga bitirganman. yuz soat kerak bo'lsa bir narsani ustidan ishlash yuz soat ishlayman kirdim garvardda o'qidim bitirdim endi nima qilaman deb o'yladim o'zimga dunyodagi eng ko'p tadbirkorlar milliarderlar garvardda biznes shkolasida o'qigan shuning uchun o'zimga maqsad qilganman o'sha yerga kirgim kelyapti deb testlariga tayyorlanib wall streetga ishga kirganman aksiya obligatsiyalarga investitsiya qilib nyu yorkka ko'chib dokumentlarni tayyorlaganman garvardda biznes shkolasiga kiraman deb esimda bor <laughs> adam manga aytuvdilar dilshoda mayli o'qidingu balki yetar yo yana o'qiging kelyaptimi deb so'raganlar mandan adam bilan oyim ha yana o'qigim kelyapti finans sohasida ishlagim kelyapti deb aytganmanda a mayli bolam agar shunaqa intilishing bor bo'lsa mayli shunaqa qilging kelsa qila qol deyishgan edida garvard biznes shkolasida mba magistraturasida biznes sohasiga o'qidim biznes shkolani bitirdim biznes shkoladan keyin matematika o'qiganim uchun manga raqamlar juda yoqadi shuning uchun man finans sohasiga qiziqib ketganman manga eng yoqqan kompaniya wellington management degan kompaniya edi man hozir o'sha kompaniyada ishlayman u kompaniyaga kirish endi judayam qiyin edi chunki ko'p odam u yerda ishlashni xohlaydi juda katta kompaniya trilliard dollarov оборот тем более agar amerikanец bo'lmasang ham undan ham qiyin chunki ular u kompaniyalar senga viza olib berishi kerak и ular amerikanskiy государствоga aytishi kerakki что biz bu yerda amerikadan shunaqa talant topishga harakat qildik lekin topa olmadik shuning uchun biz xorijdan chiqqan odamni ishga olamiz deb viza olib berish kerak otga kirish uchun man qirq beshta intervyudan o'tishim kerak edi qirq beshta intervyudan o'tib ishga kirganimda juda xursand bo'lganman juda faxrlanganman chunki finans sohasida wall streetda в основном erkak kishilar ishlaydi ayollar juda kam 16 yil amerikada tursam ham har yili kelsam oyim bilan adamni ko'rgani har yili aeroportga ketayotganimda yig'layman shu yozda oyim bilan adamni ko'rgani bordim birinchi xohlagan narsam man ko'zim oldida mana chiqaman aeroportdan и o'rta oyimlar odam turishadi kutib turib dilshoda deb kulib kutishadi shu yugurib achomlab onangni hidini hidlaging keladi otangni achomlaging keladi mani orzularim o'zbekistonni yoshlari bilan ishlash va ularga o'qishga kirishga yordam berish agar orzu niyatlari bo'lsa garvarddami o'qiganimi stenforddami yo любой boshqa mitdami yo любой boshqa universitetda bu qancha kuchim bo'lsa shu yoshlarga orzu niyatlariga yetishga yordam bergim keladi o'zbekistonni qiziman o'sha yerda o'sganman o'sha yerda urf odatlarini madaniyatini o'sha mamlakatda oilamni mehrini ko'rib amerikaga kelganimda ham shu madaniyatni shu kulturani odatlarni ovqatlarini o'rtoqlarimga ko'rsatgim keladi chunki man chin dildan faxrlanaman